飛べない鳥が夢見た空交わってく色それは違う Red どうだ いてるのは君それともかの Will you live that's the kiss of death Darling you may get を怖がらないで Kiss me now 君を愛ちゃいた e そんな僕は変一人じゃそれは感じられない抱きしめ た喫茶店他人行動が指の先まで溶け出す気持ちは何ねえそば くと君の味がした Did you leave this the kids of